Ale jakie dobre jedzonko, miam miał super, bardzo piękne jedzonko. Bardzo pyszne jedzonko, o, pyszne jedzonko, bardzo pyszne. Bardzo pyszne jedzonko, mmm, smakuje mi jedzonko, bardzo dobre, feliz, muy gracias cual feliz, yo Jezus, jaki dobry dla mnie. by się jeszcze zjadłem i lizałem Michałkę jeszcze w czwarty rano, żeby mi dał jeść, on sobie tak smacznie spał. A tutaj proszę Państwa, obudziłem go, ale on dalej spał, więc teraz mi dał jedzonko. Jakie dobre jedzonko, mm, smakuje mi, ale zadowolony Come on, you're dead. Bother the way, then, yeah. też takie jedzenie, kurczę. To Aniu, mama kupuje jedzenie takie. Mm, dobra, bardzo bardzo, kurczę, jeszcze zamówiła, kurczę. Takie pyszne jedzenie, że mogłam jeść, jeść. Pyszne, mm, chodźcie, chociaż mają bardzo dobre jedzenie, pomogły jeść dalej, smaczne, no bardzo mi zależy, nie chcę się oderwać od talerzyka, niam, miam, niam, oj, oj, oj, o, już się najadą, bardzo pyszne jedzonko, bo niam, miam, teraz trzeba się porozciągnąć, oj, oj, oj, oj bardzo dobre, smaczne było, bardzo dobre jedzonko, miam, ale smaczne